Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать новогоднего оленя. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, начнем? Первого мы рисуем голову оленю. оленя. так вот. Есть такие рога. Дорисовываем рога оленя. Дальше продолжаем рисовать голову оленя. you. помощи прессунем. Такой носик получился. Теперь глазки рисуем. второй глаз. kesiyorum. Hoş getirelim. какое второе ухо получилось. Теперь рисуем шарфик оленя. practically вот олень у нас получился с вами. Сейчас его раскрасим. Звездочки чудо рисовала. Теперь будем раскрашивать. Сначала ушки. Такой вот ротик получился. Такой вот у нас получился олень. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Понравилось вам или нет, как получился олень?